Hello, Assalamualaikum dan selamat sama hari ini kita nak main fire dah dan dalam kita oyo dan tadi kita buat upload satu video Jadi shot je ok, nak main siapa no main elastika ya tak apa yang penting dia main kasih ah, dah dah kita main dengan squad kita main dengan player baru kita dia bot kan lepas dia buat ni macam aircon dia kena aircon aku kena lembat lepas kalau tak boleh tak nak main kalau tak main tak pergi pergi kita solo ok guys eh kasih kakak Dan guys, um, korang tengok kat tiktok aku, aku ada buat giveaway sebanyak 535 diamond korang boleh tengok dekat aku punya channel lah. Eh aku aku uh, video ni nanti uh, nanti aku letak syarat-syarat je dekat description guys. Lambat pula benda ni mamat eh. Sebab apa aku nak kena configure memang banyak sangat um, storage yang makan kat phone aku. Sebab tu lah aku nak rekod sangat. Kalau tu video ni start aku macam aku akan dulu kalau contoh kalau macam video ni macam nampak tak habis. Kalau kau pelut maksudnya aku akan bau depan tu lah. Kau rasa kecil hmm. lah. Tak boleh gila-gila lah. Hmm. Ini malas lah orang. Aku kita dah masuk game. Battle Royale. Battle style. aku macam tak kebas semua event. Aku kan kan nak kalau Tapi kalau ada event shotgun baru auto kebas. Tanpa ragu. moment dia. Kau tengok aku internet berapa. 40 kan. Aku tak ingat. Sekejap eh. Aku nak suruh dia jangan pakai internet sangat. Haris. Jangan pakai internet sangat boleh tak? Sebab, sebab aku tak tengah rekod. Ha, ah, boleh, boleh, boleh. Tak kot. adik aku dia nak main. Ini PC. Dia Ni tengok 50 bar lag bodoh. Anjay, lag tu. Gua tak buat preparation lah. Tiga puluh dua. Aku tak suka kalau main FF. lain. naik ni. Dan ni dah dia buat hal. Eh, parah cak parah. ada barang mantap lagi ya. Aduh, parah cok. Tidak ada barang. Tidak ada barang banyak-banyak. Eh. Okay, kalau macam cara aku main macam tak perlu kan Sorry lah apa. Aku pun, aku ni untuk beli-beli je macam. tidak macam kalau event tu memang aku dah lama main. Cuma klasik ni lah. Tak ada taktik lah. Tengok internet. Bodoh. Parah, Cok. Aku pelik lah. Selalu kalau aku pergi Bima Sakti, Bima Sakti kan. Kalau aku main team, aku orang pertama aku mati kat Bima Sakti tau. Eh, eh, token dua je parah, Cok. Eh, hey, kalau aku mati ni, minta maaf apa, mungkin mati sebab lag kot. Entah, aku tak ada banyak taktik kot. Sorry ya lah kalau aku mati kan. Tapi nak kasih YouTube jalan kan. Buat apa ya kan YouTube. Hmm. Kalau korang dengar suara background aku ni. Adik aku tengok Cina siapa dah. Kak Arusani. Kau tengok adik aku yang pronoun sendiri. cuy parah cok wih bapak ah. kau bunuh kau tak ambil barang tak bodoh tu kau bunuh orang tapi kau tak ambil barang aku pun jam macam otak aku jatuh nak kutip hilang otak tu man aku jenis eh hey, tak ada kata tanah pula parah cok Takut siapa dengar tadi. Ih, parah. Pedih. Hmm. Pedih, sok. not good. Pede member. Widi, aduh parah lah guys. Aduh. Macam ni aja. Ya, aku rasa macam ada bug lah dekat sini kan. Kalau macam ni, aku boleh lihat GB kan dia semua dia semua tambah belum wah ah kena perang, kena perang, kamu semua kena enak kena perang cok aku dah dapat lama dah eh bukan baru tadi pasal yang tak ada luck Müdahale Gerçek olsun. Angel Angel. Then guys, um bila giveaway tu dah macam dah ada pemenang tu orang nak kena stay video nak upgrade pistol cobra tak sampai mat kita tengok sampai mana yang kita boleh go lah ok guys benda pertama kita nak kena buat auto mabar tak 700 mantap topak sebanyak-banyaknya guys aku topak sebanyak-banyaknya guys Dan kita akan upgrade pistol cobra. Tak lah sampai mana. ni? Sampai level 6 je kot. Eh, kan, kan, kan, hari kan. Mungkin sampai level 6 je kot. Hmm. Dan guys. Hmm. Oh, masuk sini. Okay. Siapa yang diamond, diamond yang mungkin siapa menang tu Korang boleh borong event ni kan Tengok 500 ni Widi 400 ring 400 diamond korang boleh beli Rainbow Dash Korang tengok tu macam ni Ok sekejap eh Tampilan mana tampilan Alah ni tak nak eh Ni tidak elok ha ni Ni, ni tak boleh Korau Ni lah Black Dragon Mantap juga cok Haa aku akan beli bandal Shirau Hurricane dengan ban karakter dia sekali. Dan akan beli Distant Guardian Max. Tak ada discount ke bang? Oh indah. <laughs> Oh lupa-lupa. Ini memang e- event discount my man. Dan guys. Uh, special untuk 30 subscriber nanti. Aku akan buat video Ni guys, aku akan ambil pistol ni. Ah, uh, Destiny Garden. New Evo Gun guys. Memang tinggal lagi dalam beberapa hari saja, man. Ha, tolong cepat sikit aku lah kalau cakap. lagi 13 hari aku mari korang masa 10 hari guys. Seminggu banyak lah. Oh. Korang yang nak share, komen subscribe Dan bye. Salam Join the battle. Bye.